मुझे कौन मार देखो अपना बोर्ड चाचा इसको निपटा दो चलो यहाँ से चलते हैं दूसरी जगह चलते हैं बंदे और देखते हैं भाई और अरे अरे बस बस बस मारी नहीं रहा है तो मुझे रुक जाए एक मिनट एक और इसको भी मारो मारो मारो रुको आगे बंदे देखते हैं करो इसको किसने नॉक किया भाई देखो बे स्टोर बना दो दो बचा रे बचा रे बचा रे बचा रे बचा रे भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई अरे भाई मार दिया बे गाइस लास्ट का बंदा बचा ही रहा भाई सुबह गया भाई लास्ट का बच रहा है देखो अब इसको देखते हैं यार हमको मार पाएगा हम इसको मार पाएंगे करते हैं वो स्मोक करते पहले अच्छा, भाई भाई कहाँ पे छुप के बैठा निकल जा रहे हैं भाई निकल निकल निकल जल्दी से निकल यार देखते हैं हमको मारे नेट करते रुको एक मिनट नेट से मर जा हम्म, ये हुई यार रुको रुको रुको निकल निकल निकल निकल निकल निकल कहाँ पे छुप के बैठा है भाई निकल जा आगे आगे आगे आगे